A Sant Esteve Sarrovires aquest divendres es presenta un projecte de lluita contra el càncer amb el suport de l'Institut de Recerca Biomèdic de Barcelona. Connectem amb Ràdio Sant Esteve. Carles Miralpeix, bona tarda. Molt bona tarda, Marina. Doncs sí, correcte. És un projecte solidari, com bé deies, que té com a objectiu recaptar fons i destinar-los a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona per la investigació en la lluita contra el càncer i també la metàstasi. El projecte preveu l'organització de diverses iniciatives que culminaran amb la travessa de l'estret de Gibraltar nadant per part d'un veí del municipi, el Carlos Romero. Romero, de fet, estarà acompanyat en la presentació per l'alcalde de Sant Esteve, Enric Carbonell, i del director del IRB Barcelona, Joan Guinovart. També s'espera la presència d'alcaldes i responsables municipals d'altres ajuntaments, representants del teixit empresarial i associatiu que vulguin donar suport a aquesta iniciativa. Al web eh, nadacontracorrent.org es pot consultar tots els detalls del projecte i fer qualsevol aportació a partir d'un euro per destinar-la a la lluita contra el càncer.